E, Bizkaia aretoan gaude eta hemen datorren astean zer gertatuko da? Ba, jardunaldi batzuk egongo dira, desgaitasunetik inklusiora, girailaren hogeta zeian eta hogeta zazpian. Amen berton. Bai, e, UPV-ren e, abandoi barrako paraninfoan, zer gai e, jorratuko dira jardunaldi ba, aukera bat eukiko dugu e, hausnartzeko, e, orain arteko ibilbidea, azkenengoko hogeita hamar urteko ibilbidea eta batez ere hemendik aurrerako erronkak eta zailtasunak eta bebai e, daukagu zen aukerak ondo egiteko. Mm, hezkuntza kalitatezkoa guztiontzako izan behar da. Bai. Eta hori egingo dugu eztabaidatu eta ausnartu. Nori interesatuko zaio etortzea? Eskoletako irakasleei batez ere eta e, horrekin batera profesional guztiei, inklusioaren inguruan dauden profesional guztiei alde batetik eta bestetik ba, familiei eta giza elkarteei, eta bono danak e, eh, zauzie konbidatuta. Datorren e, eh, astele nogeta zei, aste arte hogeta zazpi. Gainera zuen partaidetza pentsatzen dugu ezinbestiko aldala, ze guztion artean egiteko lan bat izango da, eta guztien eritziak nahi dugu jaso. Hemen txaitxaroten zaituztegu, Bizkaia aretoan, desgaitasunetik inklusiora jardunaldietan. Animatu eta etor zaitxeste. Erdugu dugu gaz. Venga.